встречу клубов байкеров в Батуми. Э, показываем, как, как что есть. Сейчас будем брать интервью у организатора, одного из организаторов. Сейчас, если он освободится, пока созерцаем могучую технику. такие вот уникальные экземпляры, спортивные и брутальные. такой красивой красной. Пожалуйста, и сюда тоже. Тоже байки. Еще раз здравствуйте, Ирак. Здравствуйте. Рад вас увидеть, познакомиться. Мы хотели с вами поговорить о том начало истории, да, вот байк-клуба, да? Ну, как я могу вам сказать, что здесь не только один байк-клуб, здесь фактически все клубов. Э, 7 всей Грузии. Ага, сюда съехали, да? Да, из Пелиси из Рустави, из Кутаиси угу. и Батумские три клуба. Да. Вообще-то это движение у нас э, Началось где-то три года тому назад, ага. когда заинтересованные люди в этом деле собрали всех байкеров, да. которые так катались по городу. То есть со всей Грузии сейчас сюда съехались э, да. байки, да? Да, потому что открытие сезона, фактически курортный сезон и начинается в Батуми, к сожалению, и не в Сухуми, и пока так. Да. Ну, Мы ну, все понятно. собрались, и все вольные люди, которые любят это дело, которые хотят познакомиться сперва со своей родиной, посмотреть уголки Грузии и, конечно же, выехать за границу, посмотреть да. весь наш шарик голубой. Но и Ирак... тут. Иракли, у меня вот тема такая видеоблога, вообще он называется «Семья и бизнес в Батуми». Вот. мы вот недавно вот э, с супругой и детьми оказались в это. Нравятся тебе байки? Вот. Оказались э, вот в замечательной стране Грузии, нам очень нравится. И вот я два месяца снимаю видеоблог о переезде в Грузию, вот, о бизнесе здесь, который вот э, там у меня тоже был бизнес, здесь вот сейчас организовываем кое-что. И вот, конечно, некоторая часть людей, э, видя вот, э, так сказать, мою жизнь здесь, в Грузии, тоже вознамерились, э, ну, даже большая, наверное, часть людей очень сильно вознамерились переезжать в Грузию да. из, из россиян, из ну, русских. Что я могу сказать? Я могу сказать, что Грузия без газа и нефти фактически достигла того, что многие страны постсоветского союза да э, не мечтают, пока даже не мечтают. Да. Насчет бизнеса у нас э, настолько упрощен э, кодекс ведения, ведения налоговой. и налоговой системы, она настолько упрощенная, что очень многие хотят не только с России, но и других стран. Вы, как да, видите, да. очень много инвесторов. И это хорошо да. и для страны, и для народа, и, по-моему, для всех, для да. будущей этой страны. Это очень Но ну, приятно. То, что было бы еще лучше, если бы наши оккупированные территории, которые, к сожалению, оккупированы России, э, были бы в составе Грузии. Я тоже об этом, это, я тоже об этом, Это факт, это исторический факт, и он так и будет понимаете? Как ни крути, нельзя, вещи надо называть свои, своими, своими именами, да, да и вот это вот, вот этот, весь этот Крым, ну, Крым... Понимаешь, вот при нашем общении я никак тебя не могу назвать оккупантом. Потому что, естественно, да, категории людей разные. Ну, а но, но ну, э, сожалению, ты представитель той страны, которая оккупировала да, и мне, и я об этом, моей территории. Об этом сожалею, конечно. Здесь, по-моему, даже разговаривать. Да, ну, время ты понимаешь, на, народу, думаю, что... народу это не надо. Это надо вот это вот... Э... Не, ну, э, я бы так не сказал. это надо власти вот этой... Я бы так не сказал, потому что народ, а то и народ, что он должен э, свое слово сказать. Рано это будет или поздно будет. Это в первую очередь хорошо для самой России. Да. Ну, что Ираклий, если он скажет я... правду, в первую очередь те э, бабки, которые ваш президент ворует со своими дружками. И, всего у своего да, народа. Как можно э, иметь всю таблицу Менделеева? и, и, и жить, жить так, как, э, ну, просто кошмар. Если живет Москва, если живет Петербург, это не значит, что вся да Россия. сейчас и они уже не живут. В первую очередь, это про освещение, что нужно исправить, я так думаю. Да. И второе – это медицина. Да. Иракли, я хочу здесь вот какой факт законстатировать. То есть а, я сюда приехавший, да, из страны, э, которая вот такое вот, ну, неоднозначное, мягко говоря, отношение, тем не менее я вот свидетельствую, что я не сделал, не встретил какой-либо агрессии к себе со стороны грузин. Вот, то есть многие, когда я ехал сюда из российского общества, меня предупреждали, скажу это своей знаменитой фразой, ты куда поехал, тебя же там зарежут. Ну, я не знаю это откуда. Это, наверное, все ваша это, пропаганда это... и какие-то... Понимаете, Россия для меня это не Киселев и Жириновский. Россия для меня это Гумилев. Булгаров, вот Россия. Я согласен. А этих, ну, таких... Ну, этих упырей мы переживем. Таких, как их там, Геббельсов. Пойдем да? Ну, по технике Ираклий поговорим. По технике более компетентно. Давай, давай сейчас. Можно кого-нибудь? Спасибо тебе за интересную беседу. Удачи. Спасибо за, за дружбу народов. Ираклий Романазы, может, Хорошо. вам еще вот эти вот... А по технике, да? Нет, по технике есть структура. Ну, Ираклий, что, что мы можем э, еще... Капитан, э, один из самых серьезных капитанов Я? Грузии. Здравствуйте, Ираклий. Здравствуйте. Привет россиянам, здравомыслящим россиянам. Вот. То есть получается, сколько сегодня техники будет собрано сюда? Сколько вы ожидаете приезда? Ну, мы еще ждем друзей, да. Давайте повернемся, чтобы у нас видно было технику, а то мы... Еще ждете, да? Мы еще ждем от друзей, должны подъехать. Кстати, из России ожидаем. А, ожидаете, да? Тоже, да. То есть это вот э, получается, многие считают, что в России есть э, байки, и они обязательно ночные волны. Есть э, байки, крайне предвзятое и глупое подтверждение, я так э, считаю. Давайте вот его разъясним. То есть есть, получается, этот кремлевский проект пропаганды, да? Э, однозначно, мы его, его так и расцениваем с нормальной здравомыслящей людей. И, и, и... Девочки из Самары участвуют. Еще мы, мы ожидаем ребят, так что... Но ночных волков сюда не пустили, да? Боже упаси. Дураков у нас есть своих. Хватает, ну, чтобы еще, еще их и Да, да, да. Они там, блин, конечно, артисты такие. Ну ладно, фиг с ними. Так, я бы хотел по технике, вот именно техническая часть. Может быть, там какие-то уникальные экземпляры обсудить, стоимость. Короче. Что у вас осведомленные люди. Это, Саша, Докласс, еще, одно, еще один прекрасный э, пример нормальной дружбы слова. А, а, расскажи нам, техники что тут есть ну, Интересные экземпляры, вот, примечательные, чем они. И э, если там как, стоимость их, короче, что немаловажно. основном, как видите, у нас э, классические мотоциклы и Чопперы, Чоперы, да? Да, да. Вот этот черный. Это, да, да классический чоппер. Вот, а, э, вот! Кавасаки. Извините. По технике меня познакомили. Да. Ну, в основном вот у нас такие машины. Сколько вот этот аппарат стоит Кавасаки? в районе 8 тысяч долларов. 8 тысяч? Да. То есть его, э, я так понимаю, 8 тысяч это не новый будет аппарат стоить? Не новый даже. Не да, новый. Да. А новый да. сколько будет стоить? Ну, не знаю, сейчас не слежу я за ценами. Ну, раза в два, в три больше, да? То есть такой аппарат можно будет э, в Европе привезти, да? Э, допустим, купить, наверное, тысячи за 6-7, да, и тысяча, наверное, на переправку, да? Больше, больше. Растаможка, переправка в районе двух тысяч. А вы всегда жили э, в Грузии или нет, жили нет, в России? Нет, нет, в России жил, да. А, я и вижу. назад приехал. А, да? Поздравляю. И я тоже здесь. Ну вот мы сейчас маленько поговорили, так сказать, затронул Ирак. Я не хотел затрагивать эту тему э, политическую, да, Затронул в первом втором То есть э, я хочу вот сказать, я Россию люблю. Я ненавижу путинизм. Он меня забрал, все. Из-за этого я оказался на другой, другой стране, но меня здесь приняли очень хорошо. И они любят Россию. Люди хорошие. Люди хорошие, нас приняли. комфортнее, чем на родине во много раз. Никакой неприязни, никакой расовой, политической. Какой-либо, короче, нету, нету, не притеснение. Вокруг только одна доброта, да. позитивизм. Поддержка, да, да, поддержка. Они сочувствуют нам очень. Да, сочувствуют. Ну понял. Спасибо большое. Как зовут? Стас. Россиянам привет. Россия, респект. Ладно, дорогие друзья, все на этом. До свидания. А сами откуда?